は会津民謡全国大会ジュニアの部チャンピオンのめいちゃんが歌わせていただきますぜひその歌声とともに踊りを楽しんでいただけたらなと思いますのでよろしくお願いいたしますあのせっかくなのでここの前のところに輪っかを作ってねあの皆さんで踊っていただけたらなと思いますさあそれでは皆さんで、ね